Мне угрожают, что убьют меня, вырежут всю мою семью, подожгут ресторан. Во всем виноват Путин, во всем виноват конфликт на Украине, а, во всем виноваты санкции вынужденные, которые должны были вводиться. Поэтому как риторика не меняется. Этот страх все-таки исходит от того, что люди смотрят на действия наших политиков, и они, конечно, конечно боятся, что в какой-то момент просто терпение у Российской Федерации лопнет. Для меня может быть такой исход, что меня могут и посадить, и вписать мне очень большой денежный штраф. Поэтому здесь не только ресторан, а как все-таки моя жизнь. Алена, здравствуйте. Добрый день, Юрий. А, ваша история, в общем-то, уже нашумела, но расскажите вот с самого начала, как все начиналось? Ну, началось все еще в марте месяце 2022 года. Тогда впервые стали покупать звонки, сообщения с угрозами, с призывами отказаться публично от Российской Федерации, снять флаги Российской Федерации, которые висят у меня в ресторане. И до августа месяца это все продолжалось, но я об этом никому не рассказывала, не говорила публично об этом. Я, конечно, писала заявление в полицию неоднократно, но на публику об этом никому не рассказывала. А вот то, что флаги э, Российской Федерации, например, у вас в ресторане, это противоречит каким-то местным законам, может быть? Нет, нет, это, конечно, не противоречит никаким законам. Эти флаги висят в ресторане с начала его основания. Получается, вот уже 7 лет, и их не снимали, их не вывешивали специально после начала военной спецоперации или в поддержку, в показание какого-то протеста. Нет, эти флаги у меня висят с 2016 года, с тех пор, как я открыла ресторан. И, конечно, нету такого закона, который запрещает вывешивать флаги Российской Федерации. Изначально ресторан русской кухни под названием «Родина», конечно, там флаги Российской Федерации, балалайки, матрешки, коклама. Это вот концепция ресторана, которая была создана изначально. Ну, а люди, которые вот э, стали вашими хейтерами, <laughs> если так можно выразиться, конечно, это кто они? это разные люди, это также, в основном, это, конечно, большая их часть, это все-таки граждане Украины. Э, беженцы с Украины, которые на данный момент находятся на территории Европы, но также это есть и немцы, и американцы, и люди из других государств, из Латвии, из Литвы. Это в разный спектрум национальности из-за того, то, что я как бы не сменила тут же концепцию ресторана, не сняла флаг и не выбросила флаг Украины в поддержку. И что происходит э, сейчас? На данный момент, конечно, до сих пор угрозы так и продолжаются. Они не прекращаются, они с каждым днем становятся все сильнее. Мне угрожают, что убьют меня, вырежут всю мою семью, подожгут ресторан. Говорят о том, чтобы я убиралась с территории Европы, потому что русские не должны находиться на территории Европы. Пишут сообщения, что плеснут кислоту в лицо, что вырежут всю мою семью, что убьют моего ребенка на моих глазах. Вы обращались э, в правоохранительные органы Германии? Я неоднократно обращалась в правоохранительные органы Германии. За весь этот период я уже написала где-то примерно 5 заявлений в полицию. И результат? результатов до сих пор никаких нет. Но результатов нет, никто не занимается этим делом, э, либо же кто-то занимается, но просто нет результата. Как вот это понимать? Ну, моя последняя информация, которая у меня есть, что вроде бы как бы заведены два уголовных дела, в которых я являюсь потерпевшей, но это вот случилось буквально на днях, что меня об этом сообщили, а до этого я начала писать заявление еще в апреле месяца 2022 года. И до этого не было никаких сообщений, что там кто-то ведется, что-то расследуется. Говорили, принимали заявление, сказали, да, хорошо, мы будем расследовать, мы вам сообщим. И на этом все. Э, я знаю, что вы написали открытое письмо канцлеру Германии. Да. И что в этом письме, и какова, какова реакция, если она есть, конечно? Реакции на данный момент еще никакой нету. Я обратилась в этом письме с просьбой о том, что все-таки моей семье и мне угрожает реальная опасность что мне, я боюсь за свою жизнь, и я требую, я прошу у властей Германии, чтобы они наконец-то начали относиться к этому серьезно, и чтобы все-таки мне была какая-то защита, чтобы я могла себя чувствовать на территории Европы защищенной. И акции на данный момент никакой нет. Вы это связываете с тем, что просто мало времени прошло, может быть, или, или э, потому что это вы? Вот. Честно вам сказать, я даже не знаю, что мне уже думать, потому что так как эта ситуация длится так долго и до сих пор ничего не делалось, ничего не расследовалось, то, конечно, ощущение того, что просто тебя оставили во всем этом одну, и нету такого желания защищать или разбираться, оно, конечно, присутствует. Ну, я так понимаю, все-таки э, первую скрипку в этих всех э, в ваших неприятностях играют э, люди, которые приехали с Украины в виде беженцев. Так? Да, конечно. А как вообще немцы вот э, реагируют на них? Вот именно на, на тот факт, что они, ну вот как вот у нас э, один польский коллега недавно выразился, что говорит, Польша стала домом отдыха для украинцев, а, не тем местом, куда где они ищут, в общем-то, приют и спасение от войны, своего рода санаторием, куда они просто приезжают. В Германии, конечно, тоже как э, мнения разделены. Есть, конечно, те, которые все-таки пытаются на это не обращать внимания, но я вот живу в Заксонии, и здесь, конечно, совсем другое мнение о том, что все-таки люди видят, что происходит. Конечно, недовольство, потому что ведут себя просто ужасно, требуют, э, все им должны, все должны что-то платить, все должны помогать, все должны что-то делать нехотение развиваться, нехотение идти на работу, только получать пособие, лучше всего обставленная полностью квартира с новой мебелью, и чтобы, конечно, у них был уровень жизни намного выше, чем даже у тех же немцев коренных. Из ваших наблюдений, э, как думаете, намного ли хватит и государства немецкого, да и терпения общества? Э, я вам скажу так, что терпение общества, оно уже, конечно, на пределе. Если изначально многие старались, помогали, пытались как-то помочь, то на данный момент уже тенденция идет к тому, что все отказываются помогать. Простое население уже просто не хочет помогать, так как у нас тоже сейчас здесь у всех э, коренных жителей большие проблемы с ценами, большие проблемы с налогами, с подниманием цен на газ, на электричество. И, конечно, каждый человек все-таки пытается как-то позаботиться в первую очередь о себе. Плюс то, что они столкнулись с неблагодарностью, это, конечно, тоже сыграло большую роль. После того, как они пытались помочь, они заметили, что никакой благодарности в ответ они не получают, и, конечно, желание помогать у людей пропало. Ресурсы государства тоже уже практически, можно сказать, исчерпаны, потому что не хватает все-таки квартир, не хватает мест, где можно размещать этих беженцев. И также, конечно, это большие суммы денег уходят им на выплаты, которые потом не хватает где-то в тех же государ... городах или в маленьких коммунах. Бурно обсуждается тема поставок танков немецких на территорию Украины для вооруженных сил Украины. А что говорят немцы по этому поводу? Вот э, всем ли нравится такая история, когда их техника уезжает там куда-то, в общем-то где-то даже и оголяя собственные вооруженные силы? Люди выходят на демонстрации против поставки танков, выходят массово, конечно, но, к сожалению, это ничего не меняет. А общественное мнение в Германии, насколько оно имеет вес. Может ли оно что-то изменить вообще вот э, в политике? Нет, я могу вам честно сказать, что это никак не повлияет, так как те люди, которые выходят на демонстрацию, которые против поставки оружия, которые против этой политики, которая на данный момент ведется на территории Германии, их просто пытаются все-таки впихнуть в один какой-то спектрум, их пытаются обвинить в том, то, что они как здесь немецкие говорят, Путин форштейр, как люди, которые понимают Путина, то они э, себе выдумывают всякие разные мифы, истории, и поэтому их пытаются все-таки задавить, их мнение. Где тот предел, когда немцы скажут «стоп»? Знаете, я проживаю здесь уже 20 лет, и, конечно, у меня уже слаживается такое ощущение, что эм, вероятность того, что какого-то предела, когда они скажут стоп, ее как бы даже, наверное, не существует. Потому что те люди уже, которые говорят стоп, давно перешли этот предел, но та часть людей, которые все-таки постоянно смотрят майнстрим, которые э, ведутся на пропаганду э, всеразную, они, конечно, все-таки пытаются подавить мнение тех людей, которые более-менее понимают о том, что происходит. Поэтому вероятность того, что что-то произойдет и все-таки будет достигнут какой-то предел, и государство поменяет курс, но она очень маленькая. Ну а в отношении вашего бизнеса, вашего ресторана, э, как, каким вы видите свое будущее? Конечно, в отношении меня, в отношении ресторана, говорю, что я нахожусь в Заксонии, это немножко совсем другая часть Германии, не сравнить ее с той частью Германии, когда все-таки там еще стояли американцы там, конечно, мышление совсем другое. Эм, на нашей стороне, конечно, люди приходят, пытаются поддержать, они рады, кто такое есть, но давление, которое на меня все-таки производится, оно очень большое, и я не уверена, что я смогу все-таки еще долгие годы с этим бороться и как-то выстоять. На меня, конечно, завели уголовное дело эм, а за, за, что? за поддержку и одобрение э, правонарушений на основании фейкового видео, которое всплыло в октябре месяце. Поэтому, конечно, для меня может быть такой исход, что меня могут и посадить, и вписать мне очень большой денежный штраф. Поэтому здесь не только ресторан, а как все-таки моя жизнь. Насколько я так э, сужу по интернету, вас обвинили в том, что вы призвали э, бомбить Дрезден. Но как было на самом деле? На самом деле это видео слили, публицировали его, слили в сеть 10 октября. Я об этом узнала 11 октября. Это 10-секундный ролик, где не видно ни лица, ни ничего, слышно просто голос, который призывает президента Российской Федерации ударить по демонстрации в городе Дрезден, которая там проходила. И это было слито и выставлено так, что это якобы мой закадровый голос это говорит, и, конечно, это разлетелось по всему миру. Но это не ваш был голос. Нет, конечно, я никогда не делала подобных видеообращений и никогда не сливала такие видеообращения в сеть. У меня их даже никогда не было. У меня есть э, все доказательства того, что у меня были взломаны все соцсети. Все, не только там, что был взломанный ТикТок. Нет, это были взломаны и ТикТок, и Инстаграм, и э, Фейсбук. У меня также была взломана моя электронная почта ресторана. Мне снесли полностью страничку ресторана. Поэтому у меня, конечно, это все есть, но проблема в том, то, что это получается, как было выставлено политическим процессом, и все-таки опасение того, что даже эти доказательства не будут учитываться, оно присутствует. Ну, а люди по-прежнему приходят к вам? Да, конечно. Обыкновенные простые люди приходят. Конечно, некоторые люди после начала военной спецоперации перестали к нам ходить. Даже были некоторые такие, которые, правда, много лет постоя... являлись нашими постоянными клиентами, но потом решили все-таки больше не посещать нас в рестораны, но также и многие люди все-таки приходят. В основном те, кто приходит, они, конечно, высказывают свое недовольство тем, что сейчас происходит на данный момент в Германии. Они, конечно, высказывают свою поддержку мне, просят о том, чтобы все-таки не закрывались и держались. А они, конечно, об этом говорят. Есть те, которые ничего не говорят, приходят, просто пушат, но большая часть все-таки приходит поддержать и выразить таки свою солидарность со мной и с Российской Федерацией. Мы все читаем о том, что повысились цены на газ, ну, соответственно, там коммунальные услуги выросли, стоимость коммунальных услуг, э, продукты очень сильно подорожали, инфляция там, кто-то говорит 20%, потом кто-то успокаивает, нет, всего лишь 16%, ну, что для Европы это все равно какие-то заоблачные цифры да. на, на самом деле. Вот как вы на себе это ощутили, вот в своей жизни, в жизни вашей семьи? Ну, я на себе ощутила это, конечно, очень сильно, так как плюс э, ощутила это на ресторане. Вот я могу вам привести пример. Я платила в прошлом году, в 2022 году, 200 с копейками евро каждый месяц за свет. Теперь мне пришел перерасход, я должна еще вернуть 2000 евро, и с этого года я уже буду платить не 200 евро, а 400 евро. Это только за свет, да. Если все так будет продолжаться, то, конечно, страх того, что у нас будет очень много закрываться ресторанов, он очень великий, он присутствует, так как цены поднимаются на все, не только на электричество, не только на газ, но и на продукты. И просто мы будем вынуждены поднимать, опять же, наши цены. Но зарплаты не поднимаются, и вероятность того, что люди не смогут себе позволить просто идти где-то покушать вечером, она очень большая. Много говорят о том, что промышленность Германии сейчас э, релацируется из Германии в, в Соединенные Штаты Америки, в частности. Но я имею в виду крупную промышленность в первую очередь большие компании. Тот регион, в котором вы живете, коснулось ли это как-то? На данный момент наш регион это еще не особо коснулось, но опять же, это знаете, как система такая, но ну, все накопление. Оно накапливается, накапливается, и просто в какой-то момент это, конечно, все так ярко рухнет, что это будет просто ужасно. Потому что все-таки это идет как-то поочередно. Сначала поднимается чуть-чуть цены, потом еще чуть-чуть. И люди вроде бы как бы думают, что все еще хорошо, все нормально, мы еще как бы выживем. Но момент, когда придет удар, он, конечно, будет очень большой. По-прежнему во всем виноват Путин, вот во всех этих неурядицах экономических внутри Германии. И Вот как вам, как, как это все подается? Да, конечно, во всем виноват Путин, во всем виноват конфликт на Украине, а, во всем виноваты санкции вынужденные, которые должны были вводиться. Поэтому как риторика не меняется. Позиции нынешнего руководства Германии, а насколько они сильны, насколько велики шансы, на ваш взгляд, вот как избирателя в том числе, э, что э, действующее руководство сохранит свои позиции в будущем, в ближайшем будущем, на ближайших выборах? Эм, вероятность того, что все-таки не сохранят свою позицию, она очень маленькая. Э, это связано в первую очередь с экономическими трудностями, либо с чем-то еще? Э, конечно, экономические трудности, конечно, тот курс, который все-таки выбрала Германия насчет экологии, насчет того, что мы все-таки хотим только зеленую энергию, мы отключаем наши фабрики, где вырабатывают свет, извините, пожалуйста. Электростанции. Да, конечно, этот курс многим не нравится. Плюс тому, что мы там должны все-таки покупать электрические машины, должны смотреть о том, о своей экологии, о внешней среде. Этот курс многим не нравится. Но вместе с тем я знаю, что партия «Зеленых» э, такая достаточно весомая политическая сила в Германии. Для многих это был шок. Как вообще так получилось, что все-таки они получили столько голосов? Потому что, честно, вот если я общаюсь со своим окружением, то все говорят, мы их не выбирали. Американское влияние на немецкую политику, насколько оно, на ваш, по вашим ощущениям, э, сильно? И э, возможно ли ситуация, когда в Германии появится какой-то лидер, либо какая-то политическая партия, которая станет во главе, которая будет с меньшей оглядкой смотреть на, как у нас шутят, Вашингтонский обком? На мой взгляд, влияние Америки в Германии, оно очень большое, очень большое. Я могу даже сказать, что, на мой взгляд, все-таки 90% от того, что делает, это все-таки исходит от влияния Америки. Надежда на то, что найдется все-таки какой-нибудь лидер, который будет больше смотреть э, и больше задумываться о своих гражданах, гражданах Германии, о а все-таки курсе Германии – Конечно, хотелось бы надеяться, но такому человеку будет очень нелегко. Еще раз спрошу о танках. Никого внутри там ничего не переворачивается от таких решений, что снова немецкие танки едут на восток? Конечно, есть граждане те, которые э, все-таки говорят, мы не хотим войны, мы не находимся в войне с Россией, это не наша война, мы не собираемся воевать, мы за другую. Но, опять же, как говорится, их не хотят слышать. Результат последней войны известен. Конечно, об этом все знают, об этом... Ну, все, опять же, не могу сто процентов сказать, но большинство людей об этом знают, они помнят, они этого не хотят. Но никак не могут на это повлиять. Как бы вам виделось э, хорошее будущее через год-два вот, для своей семьи, э, для земли, где вы живете? конечно же, хорошее будущее это было бы, если бы все-таки э, наше правительство в Германии поменяло бы свой курс правления. Конечно, все-таки начали бы развивать, делать что-то для жителей Германии, для вот именно для Германии, а не все-таки смотреть э, для всех остальных государств и пытаться спасти, как бы, по их мнению, всю, полностью всю землю. Потому что, по их мнению, не спасают они. Не провоцируют, а спасают. Есть ли понимание, э, вот в Германии то, что того, что американцы, собственно, сейчас, ну, фактически уничтожают. Э, ну, если понятно, что в момент это сделать сложно, но, но целенаправленно работают над тем, чтобы немецкая экономика теряла свои позиции. Конечно, есть понимание того, есть рассуждения, есть такие варианты, что все-таки это было все сделано для того, чтобы ослабить в первую очередь Российскую Федерацию, но и разрушить экономику Германии потому что большой страх, многие люди говорят о том, что большой страх американцев – это союз между двумя государствами – Россией и Германией. И они, конечно, пытаются всеми силами это предотвратить. Людям пытались навязать такое мнение, что в России очень слабая экономика, что в России все не развито, что там чуть ли живут не в деревянных домах, и медведи бегают по улице. Поэтому, конечно же, э, у тех было такое ощущение, что вот идут санкции, и Россия рухнет. На данный момент они вообще пытаются не говорить о экономике России. Если только какое-то что-то негативное, тогда это можно еще услышать. Так это на данный момент все время. Украина, Украина, Украина, спецоперация, танки, но никак не экономика. Поэтому, конечно, было вложено очень много сил для того, чтобы все-таки сделать иллюзию того, что Россия очень слаба, и ее очень легко разрушить. Фокус внимания на Украине э, – это чтобы в первую очередь отвлечь от внутренних проблем? Да. Эм, используется тоже такое, что все-таки у людей пытаются выработать какой-то страх, что люди задумываются больше о том, что не дай Господи, чтобы случилась а, Третья мировая, но не думают о том, что мне нечем будет платить за электричество в следующем месяце. То есть страх есть, но при этом... Конечно же, здравый человек это понимает, но вот даже после высказывания нашей министра Аналены Бербок, а, когда она сказала, мы находимся в войне с Россией, конечно, здесь это просто вызвало ужасный страх, потому что люди сказали, нет, мы не находимся, мы не хотим, мы не хотим воевать ни в коем случае с Россией, нам это не надо. Но вот таким образом людей все-таки пытаются запугать. И, конечно, любой человек будет бояться за свою жизнь, будет бояться о том, что начнется, не дай бог, война. А этот страх, он, вот он откуда, на ваш взгляд? Этот страх все-таки исходит от того, что люди смотрят на действия наших политиков, и они, конечно, конечно боятся, что в какой-то момент просто терпение у Российской Федерации лопнет. Они боятся, что все-таки подтолкнут Германию ввязаться официально в этот конфликт, или что влезет также НАТО официально, и все-таки России придется отвечать. У нас в политике ведется один курс, как бы без того, что учитывается мнение граждан. Но ну, если люди боятся, с этим надо что сделать. Но, знаете, у нас и во время пандемии водился очень большой страх. И тоже ничего не менялось. Мое мнение было такое, что это все-таки просто большой эксперимент, посмотреть, э, до какой степени можно манипулировать людьми, до какой степени можно их приструнить, можно их приручить и заставить их делать то, что они не делали сами. Эм, на данный момент сейчас тоже как разоблачает многие эм, правила, которые были введены, например, закрывание школ, говорят, что это все-таки было ненужные правила, они не должны были вводиться, они были все-таки против прав человека, и это неоднократный такой случай. Германия сегодня демократическое государство? Я не могла бы сказать, что у нас есть демократия. А как бы вы характеризовали вот ту систему отношений, которая сейчас складывается или уже сложилась? Демократия работает так же, только в одном направлении. Это нужно иметь то мнение, которое должно быть, которое тебе говорят, что это правильное мнение. Как только ты начинаешь выражать какое-то другое мнение, вероятность того, что тебе нужно будет потом все-таки бороться с последствиями твоих высказываний, очень большая. Ну вот против вас э, завели уголовное дело за поддержку, как вы говорите, э, Российской Федерации. Что с вами может случиться, вот, если э, вы проиграете это дело? Со мной может случиться то, что все-таки спокойной жизни мне здесь не будет. А, ну, Вне это... даже от того, что как процесс закончится, выигрышем или проигрышем. Но вероятность того, что все-таки меня могут посадить, <laughs> она присутствует, и плюс то, что меня полностью смогут разорить. Хорошо, сколько вот вам грозит, если, допустим, ваша вина будет доказана там в, в немецком суде? От трех до пяти лет. Реальный срок? Это реальный срок. И это будет зависеть все только от того, э, до какой степени все-таки это будет политический процесс. И мое же дело не первое дело. Было заведено дело на журналистку Алину Лип, было заведено дело на блогершу Юлю Прохорову. Я знаю, что многие еще граждане, просто они боятся об этом говорить публично, также получали такие же уголовные дела. И снова тогда спрошу, как вы видите свою жизнь вот в ближайшей перспективе, допустим, э, ввиду того, что на вас заведено уголовное дело, и вам грозит от 3 до 5 лет лишения свободы? Но у меня нет большого выбора. Если ничего не поменяется, если все-таки это дело не будет рассмотрено правильно и не будет адекватной какой-то оценки, тогда, конечно, нет выбора, как все-таки бежать отсюда. На данный момент многие русские немцы, которые приехали сюда еще 20 лет назад, очень многие приезжают обратно в Россию, потому что у кого-то обзывали детей, на кого-то тоже производился такое же давление, прессинг, исследования, угрозы. Очень многие из этого переезжают. Это началось только после э, спецоперации на Украине? Или это, или это уже начиналось раньше? Знаете, такое ощущение складывается, что это присутствовало у многих на протяжении всех этих лет, но это не было дозволено. А после начала военной спецоперации как был дан зеленый свет, теперь можно. Не у всех, но, конечно, есть такие люди, у которых это присутствовало. Что ж, спасибо огромное, Алена. Мы желаем вам успехов понимаем, насколько это непросто. И вам, и вашей семье, и вашему ресторану с прекрасным названием «Родина». Спасибо вам большое.